Salut à tous, ici Carbo, bienvenue dans ce nouvel épisode, 7 septième je crois, de The Walking Dead Telltale. Donc la dernière fois on avait dit au revoir à notre façon, à notre frère. Les choses ne sont pas très bien passées, même pour un au revoir, donc... Euh, <clears throat> bref. Mais bon, là nous, allons nous avons donc malgré tout pu récupérer les clés, et il est temps donc de filer ces pilules à notre cher ami Mr euh, Mister Connard pour qu'il se remette bien et qu'on lui suive bien sur la tronche que tout ce, que, tout ce tout ce qui tout ce qu'il a c'est grâce à nous voilà le fait qu'il soit en vie qu'il puisse encore passer du temps avec sa fille c'est grâce à nous donc va te non blague de part j'espère qu'il va être un minimum reconnaissant après l'avoir soigné parce que là quand même euh, ce sera donné du mal hein, pour ces médocs. allons-y et on est avec sa fille donc j'ai pas cherché à retenir le nom parce que bon, nous a quand même un peu sauté au visage elle aussi euh, à notre arrivée. Euh, allons-y. Oh no. Shit. We gotta hurry. là Oh putain, c'est pas bon. Oh putain. Larry, il a pas intérêt à gueuler que c'est de notre faute parce que là, quand même. Euh, c'est parce qu'il est malade qu'en premier lieu, on a dû faire ça. Putain, mais ça longtemps cette merde. Time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back! Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Putain Vite, je vais Vite, vite, vite, vite, vite, vite Allez. Merci. Mais j'espère que ça se quand même. Non, c'est un desflag C'est un death flag, c'est un death flag. Ne dis pas des trucs comme ça. said I should know. Are you sure? Oh, shit. Push this. Clementine, can you look for something that's big in between the handles? Something real strong, okay? I can remember. Shit, shit, shit, shit, shit. time. did you find anything? The window is Super, bravo ma chérie. Allez. Ça va tenir. Merde pas la laisser tomber. Et évidemment, j'aurais pas le temps de dogs. good friend. Merci. Toi, t'es mort. Non, franchement. Je, je, Vous vous souvenez dans la série The Walking Dead comment c'était passé quand un mec avait fait ce coup de pute pour le personnage principal It's coming at me, bro. Yeah. Yeah, I get it. I get it. Shit happens. c'est comme ça. Ah. Fumier. Putain, je me casse le cul à trouver des pilules de merde, c'est comme ça que tu dis merci. Pourriture. Putain, dès que Clémentine n'est plus à côté, crois-moi que je j'ai déjà fait ma pensée. connard. Fils de Et le pire, c'est que je suis sûr qu'il y a vraiment des endures comme ça, hein, qu'il a vraiment des gens qui seraient comme ça. Mais là... Oui, notre cher ami. Il n'est pas en vue. J'arrive. Voilà. Espèce de son, connard. J'ai parlé à Clémentine en premier parce que j'ai mes priorités, mais... Hey, Glenn. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage... I think I need to go. Columbus. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Hmm. Quelque chose à dire J'ai l'impression que eh, pour l'instant elle tient plus de l'emmerdeuse qu'autre chose. Hein. Et son père est un énorme connard, donc bon, euh, comme on dit généralement, le, Bah, de toute façon, je... Enfin, ayant vu la série, ça, je sais qu'il doit partir, mais... Euh... J'ai pas envie non plus de dire « Va trouver tes amis à Atlanta !» Je préfère dire... Euh... Do And I gotta do this. I respect that. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. With the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Mm-hmm. anyway, see you around. Pour être honnête, moi non plus. Hein. C'est juste euh, ce qui me paraît être la meilleure option. Bon. Ah. Adieu Glenn, je pense pas qu'on se reverra. De toute façon, je t'aime même pas d'abord. <laughs> hey kid, close call back there. Thanks for picking me up. No <sighs> problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. T'as réussi à me faire oublier l'enfoiré là pour le coup. Merci, ça c'est... J'ai besoin de penser à autre chose et c'est vrai que ça, ça m'aide à peu péter un câble. parce que là... Non franchement, blague pas, il y aurait, pas eu Clémentine, je serais allé direct casser la gueule à l'autre parce que là franchement... Euh... How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. Je ne yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. Mm. We just met. And he was such a... It's just that I think that I liked him. Yeah. Mais c'est un death flag, ça, pas I'm mm. sorry, Carl. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone, I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. Mm. I was gonna help you both. But you helped nice. me first. Mm. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? J'ai deux dettes envers toi. <laughs> Techniquement, j'en ai encore une. je pense que si elle veut se séparer du groupe euh, et que je vais pas sauver la vie une deuxième fois, rien que par, euh, par honneur pour le coup, je serais tenté d'aller avec elle. Quoi. Bon, commencer les Toi T'as de la chance que j'ai pas la en main. Oh, and then... Hey Duck, uh, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's uh, a, a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Mm. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make me ah oui, any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Here, hmm. let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, <laughs> you watch your attends pour protéger Clémentine, espèce d'enfoiré. Retourne t'occuper de ton cœur, sac à Hey, Lee, do you have a second? Je te pisse à la My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Évidemment. Hmm. Uh, Ouh, fin d'épisode. Ah Donc, les pourcentages. 63% des joueurs ont dit la vérité, ok. Qui va tu Duck ou Sean 49% des gens ont choisi Duck, punaise, c'est... c'est bien partiel, hein. Loyauté, se, se rallier à Kenny, vous, 48% des joueurs ont défendu Kenny. Hein C'est tout Mais... Mais l'autre, c'est un énorme connard C'est quoi, il, vous aimez pas Duck Bon, mignon, hein Pistolet, Irene, 45% des gens ont des pistolets, d'accord, bon... Euh, pareil, presque moitié-moitié. Putain, Après, ah oui, c'est peut-être aussi parce que le jeu est sorti depuis longtemps, donc forcément, plus, plus c'est... Oui, plus c'est sorti il y a longtemps, plus les gens jouent, du coup, plus les scores se, se rapprochent. Logique. Donc, carré, 66% de jeu, Putain, je, dis ça et juste après, t'as le truc super <laughs> tranché. La vache. Ah, putain. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de ces choix où euh, tu sauves l'un ou l'autre parce que là, franchement, euh, ça, pèse. Hein ça pèse. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour euh, ce, cet épisode de The Walking Dead Telltale. Donc du coup, je vous donne rendez-vous pour euh, ben, le deuxième épisode de cette première saison. Euh. voilà. Allez, ciao tout le monde